Не ви ли се струва, господин Нетков, че след 11 септември света започна много често да се движи по сценарий, писан някъде, където дори най-тайният агент на Флеминг не би могъл да проникне. Всичкото това, което виждаме на тази снимка е един много лош предварително програмиран документален филм това, което се случва, да кажем, около нас в нашата собствена държава, това, което се случва с нашата собствена държава, то е част от сценарий. Падането на Берлинската стена, разрушаването на империята а, на злото, аз мисля, че от тогава е сценария. Ние а, никога не сме имали толкова дълбоко подчинен на сценарий президент, например. Не знае господин Кярев дали не подлежа на съдебна отговорност, ако го нарека в ефир национален предател. Много ми е интересно. Да, ето, наричам го. И съм убеден, че един ден историята, историята ще го отбележи като такъв. Като заговорихме за сценарии, например, аз мятам за много по-зловеш като част от подсценария, общо големия, който е започнал от това нещо – е, да кажем пак касаещо България, е не плана Трам. Той не е страшен, този план, като сценарий. Там става въпрос за пари. Най-страшното е плана Сорос. Проектът Сорос. Духовното обезкостяване на един народ. О, той успя този на Една нация. 95% естествено, естествено, успех. И то само Забележете, не за 25 години, а за по-малко от 5 години Ние българите диващината, сме диващината в тази страна взе такъв да. връх, че ако въобще някога се възстанови просвещението в тази държава... Този проект Отворено общество нанеси онези рани, които лиши най-вече обществото ни от качествен елит да. от елит, който да носи морални ценности към своя народ. Да носи моралната отговорност за духовното здраве, състояние и неприкосновенност на българския народ и душа. То откъде се сърдим, че не е такъв президент? Ми то няма от каквото то е едно и също котило, създадено съвсем умишлено от точно такива планове, сценарии. Толкова години си мислихме, че изживяваме пролетта на четвъртата българска държава. Процъфтяването и економическия просперитет – бяха лелеяна мечта за всеки един млад човек от моето, пък и от вашето поколение. Да. Но станахме свидетели на нещо толкова тъжно, че няма да ни стигнат свещите в Александър Невски, за да оплачем собствената си съдба. Или бих могъл да кажа, че точно планът, сценарият Сорос отворено общество построи онази вътрешна берлинска стена в духа на българина, който ни раздели на за и против. Точно насаждането на този тип ценности и толерирането на а, методики, които да създадат противопоставяне на отдел, две отделни части, делейки ни на фоби, на фиби, на фили, на всякакви, ни доведоха до състоянието, в което се намираме и ако последствията от един план на ранът може да бъдат поправени само за едно десетилетие, пари, вземаш ги и ги изкарваш, за това нещо ще трябва столетие. 21 век започна с мълчание дали кога ще проговорим за истините на започналия 21 век, сигурно някъде към 22.